Adrielzinho E o Bruno e o Braz Já sabe, né? Bebê, te mando um papo Então tu não se espante Na minha casa tem fiel E na rua tem amante Isso aqui é só um lance E não vai partida, tu também gata tá vindo beat Solta o grave, vai Bebê, te mando um papo Então tu não se espante Na minha casa tem fiel E na rua tem amante Isso aqui é só um lance E não vale se envolver Deixa tudo no sigilo Só vai dar eu e você Kevin Obici Sotto gravi mai